nadyan ora rupane nek tata kramane ganep unggah duwe ya kecekel kuwi wong padha ngurmati wis wis sandangane ora mingsra lethek ora nganggo tata krama njaluki rokok wah kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki